nyereka inzira y'ukuri nyereka inzira y'ukuri ah! Ah! igice cya mirongo ibiri na gatatu inzira y'ukuri mu gihe cy'ishengero rya simuruna inzira y'ukuri mu gihe cy'ishengero rya simuruna dusenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka rikaba bavuga bigakomera izina ryawe ntibihabwe icubahiro mwami tuje imbere yawe twanduye imbere n'inyuma turakwinginze ngo utwihe kwaba tuyoborwa nawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen impamvu dutangura dusenga ni kubera yuko rino ibi turi ko turaraba ari amabanga ahambaye yesu kirisito yeretse umusabyi we yohana yamubwiye ngo ayandikire ibisaka ayandikire amashengero indwi yari asanzwe ahari na kiriya gihe ariko kandi byanditswe byabitwereka yuko yesu yari karavuga ngo yandikire amashengero indwi yagereranya ibihe birindwi ishengero ry'ukuri ryari rigiye gucamo ririko riragendera mu nzira y'ukuri mu cigwa giherutse inyuma twari twabonye igihe c'ishengero rya efeso kugira ngo dushobore kubitangura neza reka twongere tugaruke kure cyane turabe mu ntango tubona yuko igihe imana iremye adamu hamwe na eva adamu na eva bari begeranye hamwe n'imana icyaha kimaze kuza cyaje gutuma adamu na eva birukanwa mu nzira y'ukuri ni kuvuga ngo adamu na eva bari baremwe bari mu nzira y'ukuri batunganye bagendera mu by'imana byose igomba ariko icyaha kimaze kuza barirukanywe yesu amaze kumanikwa ku musaraba nk'uko byari byaranditswe yuko azokwikwegera ko benshi muri icyo gihe abantu bose twarugururiwe kugira ngo bushike mu bwami bw'imana ariko kandi nk'uko igitabo cy'abaheburayo kibyerekana haba adamu haba nowa haba isaka haba aburahamu haba yakobo cyane mose bose bari barakoreshejwe ibikorwa byiza na yesu yesu niwe yari yayoboye abisirayeli cya gihe bariko baraca muri muri bwa bugaragwa imana yesu kirisito niyo yari yarabayoboye muri ubwo buryo yesu amaze noneho kuza agahishura byose yatanguje ubwoko budasanzwe yatanguje ihanga ridasanzwe mu by'ukuri yesu yesu yatanguje ishengero ridasanzwe kandi ryagomba guhagarara mu nzira y'ukuri rikakomeza kuba ariho ririndiwe ibihe byose gushyitsa ku muhero w'isi kandi nk'uko twabibonye hariya muri matayo igice cya mirongo ine n'umunani iryo shengero ryahawe misiyo idasanzwe yesu yaribwiye ngo mugende mu mahanga yose muhindure amahanga yose abigishwa abemera mubabatize mu izina rya data n'iry'umwana n'irya muhemu yera mubigishe kwitondera ibyo n'abageze byose ino niyo misiyo yesu yari yarahawe kandi yesu yari yavuze ngo umve ndi kumwe nanyu iminsi yose gushika ku muriro w'isi bino byose twarayibonye mu kirerwa giherutse inyuma ndashatse ngo wewe ari ugitangura gukurikirana bino byigwa kugira ngo ushobore kujyana n'abandi neza bitakugoye yesu amaze gukora ibino bintu byose amaze gushyiraho rino shengero ridasanzwe yaciye ariha ibiringo birindwi mu kigwa giherutse twarabonye ishengero rya mbere ryari rya efeso rino shengero mu byayishure yohani igice cya gatandatu ku murongo wa kabiri rigereranywa nk'ifarasi y'igitare igitare ni kuvuga ngo ni ishengero ryari ryera ryari ishengero ryari rigizwe n'intumwa ryari rigizwe n'abagabo n'abagore bahinduwe na yesu bari abantu badasanzwe mu by'ukuri mugere keye kwizera yesu icyatumye bano bagabo bama bashimwa imbere y'imana n'umwana wayo nuko bari bafise imitima itarimo kwikunda bari bariyeguriye yesu kirisito maze mpemu yera akaba ari we aganza ubuzima bwabo icyo yesu yagariye rino shengero rya efeso nuko rino shengero rimaze gukura intumwa zagiye ziva imwe imwe maze intumwa zitagihari haciye hatangura kubikira haciyatangura kuboneka abagabo gito bano bagabo batangura kwiyumvira kugira abagore babiri hatanguye kuboneka abagore bamwe urugoro hatanguye kuboneka abandi banywa inzoga binyegeje hamwe n'abandi hatanguye no kuboneka abantu bishikarira abaroma abantu batangura gukurikira inyigisho izi hamwe na ziriya maze bamaze kuza muri iryo shengero nk'uko twabibonye mu cyigwa giherutse inyuma abakristo b'ukuri yesu yari yashimye yababonye bari barirengagije kwita aboro n'abapfakazi bari barirengagije gufasha kwiyumvira yuko hari utagiye gusenga ngo bagende kumusura kwiyumvira yuko hari uwarwaye ngo bamushikeko kwiyumvira yuko hari umuntu yabuze ibyo afungura kwamamaza ubutumwa bwiza ntibyari byarabaranze kubera yuko baba b'abakristo muri efeso bari barakoze ubutu bari baravuze ubutumwa bihagije bari barakoze amavugabutumwa ahambaye bari barumbuye amashengero henshi isi yose yari ikiramenya ubutumwa ubw'aba bantu ariko nimurabe mu kuzozera kwabo Ibi byose bari babyirengagije batangura kujyana hagati yabo no guhangana hagati yabo yesu arabye rino shengero kubera yuko urukundo rwabo rwa mbere rwari rwagiye yesu aca ararigaya rino shengero rero ryatanguye mu majana atatu mu mwaka wa mirongo itatu na kane riza gushika mu mwaka w'ijana mu gihe intumwa zose zari zapfuye ntibuke yuko intumwa ya nyuma yapfuye ubwa nyuma ari yohana kandi ntibuke yuko yohana igihe amaze kuva mu kizinga patimo yaciye agenda i efeso akaba ariho yandikiye biriya bitabo bitatu biriya byete bitatu byanditswe na yohana biboneka mu gitabo cyeranda bibiriya bano bizera barwanye intambara nziza kandi baranesha ariko kandi mwabuno butumwa bwose bwahawe amashengererwe hari ijambo ryagiye rigaruka rivuga ngo uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve ibi bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga yuko buno butumwa bwose uko ari burindwi ntabwo bwari ubutumwa tuvuge ngo ubwa efeso bwari abanyefeso cyangwa bwari aba babayeho mu ishengero rigiraga n'igihe cya efeso oya ahubwo kubera yuko na twebwe dufise amatwi abafise amatwi bo mu bihe byose bategereza kumva buno butumwa ni kuvuga ko na twebwe buno butumwa buraturaba niyo mpamvu ntasinge byabaye ngombwa yuko nabyo nyine twese tubyiga kubera yuko ari ubutumwa buturaba ikindi nacyo murabizi yuko atamunyeshuri yogenda mu ishuri ryo guhereza ngo ataciye mu wa mbere abanza akiga mu wa mbere akiga mu wa kabiri akiga mu wa gatatu kugira ngo natwe dushobore gutahura neza ibyerekeye igihe cyacu birakwiye yuko nyine twiga guhera mu ntango tukaraba niyo mpamvu kugira dushobore gusobanukirwa ibyerekeye inzira y'ukuri twahereye mu ntango y'intambara ihambaye nongere ndabibutse yuko bino byigwa turi mu bo turiko turerekana isozerwa ry'intambara ihambaye ego baramaze kubona ukuntu umuntu yari yarakuwe mu nzira y'ukuri yari yararukanywe kubera icyaha yesu yaragerageje uburyo bwose araza kugira ngo atugarukane mu nzira y'ukuri uno munsi hariho abari mu nzira y'ukuri yashizeho babandi twamaze kuvuga kandi ushaka kubitahura neza subiramo nawe ukurikirane uzoze urakurikirana ibyigwa byarenganye niba uri mushasha kwa bino byigwa maze nk'uko nabivuze uno munsi tugeze mu kindi kiringo cya kabiri ishengero yesu yagereranije na simuruna simuruna kubera iki bisobanura iki ubwa mbere simuruna cyari igisagara cya kabiri cyakurikira kiriya gisagara cya efeso byose byari bisagara byari ku rutonde byari bigize aziya ntonya canke azi minere bino bisagara byose byari bifise impamvu bagiye babyita ayo impamvu rero kino gisagara bacise simuruna niyo tugira turabe ubwa mbere simuruna eh, rikomoka ku cyatsi icyo cyatsi iyo bagituriye cyane bagipfunyapfunye cyane bagihuye cyaca kirungika akamoto kacu kubera iki kino gisagara bari baracise simurunda buriya bisagara byinshi bigira impamvu babyita amazina mu burundi turafise ahantu henshi hagiye hitwa amazina bivanye n'ibyahabaye cyane n'akahise kawe kino gisagara impamvu bacise simuruna ni kubera yuko kino gisagara cyari cyarahuye n'ibyago byinshi cyari cyarahuye n'ibyago by'amapfa cyari cyarahuye n'ibyago by'u by'ubuzuba cyari cyarahuye n'ibyago by'indwara cyari cyarahuye n'ibyago by'inzara ariko kandi naho bino byago byose byabaye nka kino gisagara kahise kakomeje kwerekana ko yuko kino gisagara ari igisagara cyagumye gitera imbere cyane impamvu yesu yagereranije kino gisagara n'ishengero ryiwe impamvu ya mbere ni uko abakirisito bo muri icyo gisagara nabo nyine bari barahuriye n'ibyo byago by'amapfa n'ibyago kandi abakirisito bo muri icyo gisagara bari barahuye n'ibyago birengeye iby'abandi bo muri icyo gisagara bahuye nabyo kubera yuko bari barahuye n'agahamo gakomeye cyane ariko kandi yesu agereranya simuruna n'ishengero byari bigiye gukurikira inyuma y'ishengero ry'intumwa ni kuvuga ngo ikiringo cya kabiri cyari kigiye gukurikira cyari gifise impamvu cyagomba kwitwa simuruna kubera iki cyagomba kwitwa simuruna ni kubera yuko abakirisito bo mwa kino gihe rino shengero ryatanguye mu mwaka ryatanguye mu mwaka b'ijana na rimwe riza gushikana mu mwaka w'amajana atatu na cumi na gatanu kugira ngo dushobore kubitahura neza biradusaba gusoma bibiliya twumve icyo ivuga kwa rino shengero yohana igice cya kabiri ku murongo waho wa cumi na rimwe turasoma mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito kandi wandikire umumarayika w'ishengero Gisimuruna utu uwa mbere kandi uw'iherezo uwari yarapfuye kandi akaba muzima aravuga ibi ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe yaba ari umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo ariko ari abisiragogi ya satani ntutinye ibyo ugira ubabazwe uwo mugwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa iminsi icumi wame uyoboka gushika kugupfa nanjye nzoguha igitsibo cy'ubugingo buri n'ugutwi niyumve ico mpemu abwira abashengero unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira niko bibiriya itubwira ubwa mbere ni umurongo w'umunani twabonye ano majambo agira ati kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'isimuruna ijambo simuruna twabitahuye neza ukuntu risobanura hama kandi twabonye yuko rino shengero ari ikiringi shengero ryaciyemo inyuma y'intumwa maze twanabonye yuko rino shengero ryari rigiye kwandikirwa ari ishengero ryatangwe mu mwaka w'ijana na rimwe kandi hano naho batubwiye ko hagomba kwandikirwa umumarayika ni kuvuga ko nkuko twari twarabikunze umumarayika ni intumwa y'imana ni kuvuga ko hagomba kubwirwa abantu bajejwe kuvuga ubutumwa kuri iryo shengero kugira ngo buno butumwa buvugwe abantu bose babimenye na none munsi nawe kubera yuko twamaze kubona yuko buno butumwa butura buno munsi ntange imana irambarira ngo ndabubabwire mubwumve yesu aravuga ngo uwera kwa mbere kandi uw'iherezo yesu yavuze ngo uwera yari karabibutsa iki yari karabibutsa yuko wewe yageragejwe mu buryo bwinshi ariko ibigeragezo byose akabitsinda yesu yabananije avuga gute yabandanije avuga ngo uwari yarapfuye kandi akaba muzima aravuga ibi mgenzi yesu kubera yuko yabona ibihe bikomeye ishengero ryiwe ryari rigiye gucamo yesu amaze kuribona arababwira ati na njyewe narageragejwe kandi harageze n'aho mva ariko kandi igihe gishize narabaye muzima ni kuvuga ko yesu mu kwivuga kenshi yavuga yivuga yidondora ashaka kwerekana ibintu bizoshikira iryo shengero n'icyo yesu azofasha iryo shengero biriya ibandanya ivugira iki ku murongo w'icyenda ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe yamarura umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo ariko ari ab'isinagogi ya satani ku murongo w'icyenda herekana yuko abakristo bo mu gihe cy'isi muruna bari bagiye guhura n’agahamu gakomeye bagenzi ndagenda babwire yuko abakristo b'iki gihe barahuye n'agahamo gakomeye barahamwa kandi barahamwa bimwe bikomeye birenze baragiriwe nabi baricwa ariko kandi uko bagenda bicwa niko bagenda bagwira mu gihe baba bashyizeho barafata abantu bakabazana kuri sitade maze bakaba bafashe intare bakazisozesha bagaca babashyira aho hantu intare zikabarya barafata ahantu bakazana umuriro n'igitoro bagaturira abantu bagasha uko abandi bantu babyitegereza bakabona ukuntu abo bantu bariko barashingira imana intahe niko baca abenshi bihana tugezi nawe uko ukora ibikorwa byiza uko wihanganira kandi n'uko utsindira ikugerageza ndaga nakubwire yuko uri kurara igikoresho cya kirisito cyo kuzana abandi kuri we abantu benshi biteguriye guhinduka ku bwawe abantu benshi biteguriye kumenyana na yesu ku bwawe biteguriye gufata ingingo yo kwiyegurira yesu kirisito ku bwawe mbega uraba igikoresho cya kirisito cyane ntabwo uba igikoresho cya kirisito icyo ni ikibazo umuntu wese yo kwibaza ku murongo uno murongo utwereka yuko haruhande yo guhamwa n'abapagani no kugirirwa nabi rino shengero ryari rihanzwe n'abiyita abayuda taribo hari hariho abayuda babandi bari baragwanije yesu murabizi yuko bari baravuze igihe babambye yesu ngo amaraso yawe azodukore n'abana bacu erega byarabaye abana babo babyaye bagumye bagwanya ubwoko bwera rino shengero ryakomeje kugirirwa nabi n'abiyitwa abayuda atari ariko kandi yesu wewe yari yarabyigishije neza hariya muri matayo igice cya munani ku murongo wa mirongo itatu na gatatu gushikana ku murongo wa mirongo na kane yesu yari yarerekanye abayuda baribo b'ukuri ntabwo ari abayuda bo ku gitsina gusa ahubwo umwami wacu yesu yari yavuze ko ari abayuda bo mu mutima bakora ibyo data wo mu ijuru agomba mbere na pawulo yari yararigarutse ko hariya mu cece pawulo yandikiye abaroma igice cy'umunani ku mirongo mirongo irindwi na ku mirongo mirongo irindwi n'umunani gushana ku mirongo mirongo irindwi n'icyenda hamwe n'icece pawulo yandikiye abigaratiya igice cya gatatu ku mirongo mirongo irindwi n'icyenda hose harerekana abayuda abo ari bo ino niyo ngorane ishengero ryo muri efeso ryari rifite kumbure ino ngorane ashobora no kuzoba ingorane ikomeye ku bayuda bo mu gihe cy'iherezo ku ishengero ryo mu gihe cy'iherezo naryo nyine abiyitwa abayuda atari bo bazoritera ingorane zikomeye cyane ariko nk'uko abakristo mu gihe cya simuruna bahanganye n'icyo kibazo bakagitsinda nawe mugenzi ugomba kuba wariyegereje yesu kugira ngo uzoshobore guhangana na bibazo kandi ubitsinde ku murongo w'icumi ngo bagomba kwihanganira amarushwa y'iminsi icumi nk'uko tubizi mu mvugo ya gihanuzi umunsi umwe ungana n'umwaka ibi turabizi ni kuvuga ngo buno buhanuzi bwerekeza ku myaka icumi ariko kandi ntabwo twavuga yuko bano bakirisito bahawe agahamo ko mu myaka icumi imyaka icumi yararenze ariko kandi ino myaka icumi yerekeza mu gihe cy'umwami diyo diyo keresiya diwe diwo keresiyano wewe yicisha aba yisha abantu benshi abicisha agafuni twari urupfu rukabije twari urupfu rw'agashinyaguro ino myaka icumi ishengero rya simuruna ryahamwe ni imyaka ihambaye cyane y'agahamo mu mateka ya bibiliya kano gahamo kagiye guhera mu mwaka w'amajana atatu na cumi na gatatu konsitantino agiye ku ngoma wewe ibintu yahise abyorosha yaciye avuga ati agahamo ntigahagarare agahamo gaca karahagarara aha ijambo abakirisito e? rino shengero rya ntibyaneguwe ahubwo byarashimiwe byaciye mu bihe bigoye ariko byigenza neza mbega ibihe byose wowe wocamwo mbega ibyo uriko uracamwo woba uriko urigenza neza kandi ikintu yesu yaciye abasezeranira yababwiye ngo unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira nta jambo rumuvizeko yesu yariko aravuga ngo naho bano bantu bariko baremera gupfa naho bano bantu bariko baragirwa nabi impera n'imperuka hariho umuzuko naho twopfa mwari ubugingo naho hoza ikintu icyo ari cyo cyose kigatuma tubura buri kimwe mbere tubura n'ubugingo ariko yesu yariko aravuga ngo abemera kunesha bobo nta rupfu rwa kabiri yesu ariko aravuga ngo abemera kumwizera nk'uko yari yarapfuye nawe akazuka bazokongera kubaho kandi nibamara kubaho ntacyo urupfu rwa kabiri ruzobagira bagenzi nimwakunda buno bugingo niwakomeza kuguma wizirikiye mu cyaha niwakomeza kuguma wizirikiye ku babyeyi niwakomeza kuguma wizirikiye ku mugabo wawe niwakomeza kuguma wizirikiye ku butunzi bwawe mugenzi um, impera n'imperuka uzova impera n'imperuka byose uzobibura kandi impera n'imperuka uzopfa urupfu rw'ibihe byose yamara niwemera gutandukana n'icyaha hamwe wokwemera kuvavana n'abagenzi bawe babi hamwe wokwemera kuvavanura n'amadini yataye umurongo yo mwa kino gihe hamwe woreka inyungu izo ari zo zose ufite mu buzima bwo mu ino ugafata ingingo yo kwiyegurira yesu ugafata ingingo yo kuba mwabwo bwoko bwemera bugahamwa bwemera bukagirirwa nabi hako butandukana n'amategeko y'imana yesu avuga ngo ndahopfa ariko urupfu kabiri rwogo nta ruhara rugusizeko mbega ntiwokwiyegurira yesu kirisito bicitwa na munsi bwenzi